Here we go. Here we go. Are you ready? た一つだけの言葉だけじゃ虚しさを癒せない けじゃ虚しさを癒せない